Ребят, всем здорово! Как у вас дела? Пишите в комментариях. Сегодня мы выбрались в последний день перед карантином и блокировкой дорог в замечательный город Соболева. Это по Егоревскому направлению находится. Здесь такой классный мост. Сейчас будем здесь испытывать наш поисковой магнит. Сегодня я с женой, мы сегодня вдвоем. Парни у меня все на работе, так что сегодня кидаю один. Использую сегодня магнит серии МП на 600 килограммах, двухсторонний. Ссылочка на магазин будет в описании под видео. Ну что, давайте сделаем первый забросик вместе и посмотрим, что таит эта река. Кстати, река я чуть даже не помню, как называется. Не посмотрел, точнее, не помню, не посмотрел. И посмотрим. Так, фраза. Тянем, тянем, сейчас что-нибудь притянем. Надо тут не зацепиться. Оп. Ну, здесь такое какое-то каменное, что ли. Непонятно. Так, и что у нас с первым забросом? Так, первый заброс у нас. Что-то есть, парни. О. Вот такой вот маленький болтик. Все, продолжаем. Все находочки вам покажу. Так, парни, тяну что-то здоровое. Хочу прям с вами достать. Оп. А, это лопата. Такая вот лопата. Старый, старый. старая Че, забросик? и поймал вот такой вот штукенце. Это, наверное, когда мост сделали, а, рабочих потеряли. Оп, такая вот. Очередной заброс и поймал что-то здоровое. Короче, смотрите, такая вот арматурина. И вот такой вот ключик, ключик Буратино еще один заброс и поймал вот такую вот штуку от моста. Короче, я посмотрел, вроде рыбаки там тусуются. Может там находочки классные будут. Сейчас еще здесь минут 15 покидаем. Находки я вам покажу. И я думаю туда перейти, посмотреть, что же там. И попался вот такая вот крышка. От чего она интересная? Может это колпачок какой-то автомобильный? Ах. Сейчас я вот здесь уже все протравил, ничего нет. Сейчас вот здесь, вот, вот здесь вот и туда вот пойду. Давайте с вами забросик сделаем, может ваш энергетик поможет, так сказать, достать что-нибудь стоящее. Потому что здесь вот один чермет вообще. Давайте с вами кинем. Опа! И подтянем. Да, жалко, конечно, что в Москве все перекрывают, только по пропускам можно будет ездить конечно. Но это вынужденная мера, потому что наши люди дома не сидят. По-другому, я думаю, никак. Вот что-то есть. Вроде что-то. Оп. Тяну, тяну, по-моему. По-моему, тяну. Если это не водоросли, конечно. А, нет, это водоросли. Вот а такие вот водоросли. Сегодняшняя находочка, вот такие водоросли, ребят. Продолжаем. Ну все, покидал я вот там вот часик где-то. Находок вообще не особо нет. Пробки одни попадаются, да и все. Пришел вот сюда, вот где рыбаки тусуются. Сейчас давайте здесь сделаем первый забросик вместе. Может сразу что-нибудь достанем. Полетели. Так, буду надеяться, что сейчас что-нибудь помню. Вот что-нибудь прицепилось все-таки. Нет, увы, пусто. Пусто. Ну, продолжаем. Парни, буквально второй заброс, как я отключился. Я, короче, достал вот такую вот штуку. Чего же это такое-то? Гуччи. Смотрите. Гуччи. Интересно, это, наверное, из-под очков что-то. Интересно, если там очки... Ах. Блин, увы, ну пусто. Ну, ничего. Блин, может там что-нибудь было классное. Сейчас и очки Гуччи достанем. По-моему, родная упаковка. Клевая находочка. Парни, короче, рыбацкий трофей, канал наш, рекомендует вам купаться именно в этой реке. Здесь вообще ни гвоздя нету. Короче, давайте сейчас сделаем два забросика вместе с вами тут. Я перейду под мост, короче, на ту сторону. Вот там вот посмотрю, может там что-нибудь есть. Потому что здесь я минут 40 кидаю, вообще ничего нет. Просто вообще. Так. Просто даже ни крючка нет. Я тебя тут вроде рыбаки сидят. Не знаю, может это закрывали, чистили речку. Ну, просто такого чуть вообще не бывает, чтобы ни гвоздя не было. Место такое. Тут постоянно бухают такие. Тусы проходят. Вот видите, постоянно такая ситуация. Еще разочек. И пойдем мы вон туда, куда я вам показал потому что уже сил нет просто так пустой магнит тягать. Обидно даже. Короче, бензина сегодня на чермете не отобью. Это плохо. Ну ничего, бывает такие дни. Мы не отчаемся, все-таки найдем клад. Все пусто, парни. Ну давайте я туда перейду, там подключусь. Так, ну что, перешел я оттуда вот судой. Сейчас будем кидать здесь, потому что здесь можно и тут покидать. И вот тут вот протралим сейчас. Я думаю, на этом все все будет. Давайте забросик сделаем с вами. Опа, главное, чтобы без магнита не засадить. Потому что мост такой высокий. Оп. Ну, блин, неужели? Вроде что магнитится. Ну, не магнитится. Каменистое дно, непонятно. Ну в каменистом дне должны быть какие-то воблеры или что-нибудь такое. <laughs> Ха, смотрите, здесь короче под мостом вот эта штука в виде этого корабля такого парохода сделана Оп. хоть что-то тянул сейчас посмотрим что у нас тут леска леска такая вот шмырдяк и какой-то пакет прицепился какой-то пакет. Пакет на леске. Мне кажется, что-то рыболовное. Да, ничего не магнитится. Ну все, продолжаем. Парни тянул что-то здоровое, здоровое. Может быть, сейф. Давайте вместе. Нереально здоровое. Булькает, что-то булькает. Оп, что у нас тут? Ё-моё. Вот это да. Это что такое? Опа! Смотрите, <laughs> вот такая вот фигня. Труба, короче, какая-то. Вот что делает МПшечка. Смотри, как схватилась намертво. Хрен оторвешь еще. Ах, блин, ну хотя бы что-то есть. И то, что там... Оп! Тяжелая штука, килограмм 10 весит, наверное. Еще один запрос И попалась вот такая вот вставка под амор. Видно, спиливали, когда машину воруют, спиливают номер. Да что? Пока такие находишь, давайте вместе бросим с вами под этот мост. Может быть, достанем что-нибудь нормально. Что даже мелочи нет никакой. Опа! Полетели. Я вот отсюда ее достал прям. Вел, вел. Что-то цепляется, дно неудобное до ужаса. Ну, МПшка решает. Все примагнитилось, хрен кто что отпустит. Конечно, да, от этого места я чуть больше ожидал. Что часа два кидаешь, кидаешь. Чермет килограмм 10, наверное. И все. Больше ничего. Даже мелочи нет. Так у нас тут попалось гвоздь, под патрон, смотрите стиснулись. Гайка. И все. Обидно, обидно. Еще заброс здесь и попался вот такой вот болт. Здоровый, здоровый. Клепка чего-то или это болт. Еще один ключик Буратино. Старый-старый такой, смотрите. Такой. От двери Папы Карла. <laughs> еще вот такое вот сверло большое достал. Я все вот отсюда. Тут тралю, тралю пока. Сейчас вот здесь все скоро буду. Заброс. Достал вот такой вот моторчик. Моторчик швеи мотористки от машины Зингера. <laughs> И вот такую вот блесенку достал. Рыболовную. Посмотрим, что за фирма. Дорогая она или нет. Мэпс. Мэпс, по-моему, оригинальная. Да. Смотрите, с поводком такая классная. И такая вот попалась. С крючком прям. Это карповый монтаж. Это я себе оставлю. левая вещица. Карп ловить буду. Фух, ну чё, парни, покидал я еще минут 40, наверное. Здесь я точно все выбил. Была бы у меня краска, я бы написал, это место выбито рыбацким трофеем. Все, вообще ничего нет. Давайте сделаем три последних забросика вот в этом месте. Если находочки здесь будут, я обязательно сюда вернусь. Потому что, судя по тем местам и этим, э, что две блесны, труба и всякий шмырдяк, даже чермета толкового нету. Делать здесь особо ничего. Давайте один забросик сделаем. Опа! Так что, парни, напоминаю вам о розыгрыше поискового магнита mp 300 Переходите в видео а, розыгрыш магнита, он так и называется. Это 4 видео назад, по-моему, где-то было. 300 лайков видео набирает. Я не знаю, почему он не набирает столько. Говорят, э, люди не хотят поискового магнита. Я сразу его прямо в комментариях разыграю. Как только 300 лайков будет. Как то так. Ну вот, первый заброс у нас на этом месте попался вот такой вот, ну как всегда, метеориты и прочая ерунда. Давайте еще один забросик с вами. Он напоследок здесь магнит не засадить. Потому <laughs> что было не особо приятно. Сейчас доставать, уже время темнеет. Надо уже домой убегаться. Все, парни, по максимуму буду стараться, конечно, выехать во время карантина под предлогом, может, мне можно куда-нибудь там на работу там и так далее. Не на работу, а в магазин, говорился может что-нибудь засниму. А так уж извиняйте, после карантина только буду снимать магнитную рыбалку. А, кроме магнитной рыбалки, вот такой здесь шмырдяк попадается. Кроме магнитной рыбалки, буду ходить копать. Деревню, где мы сейчас отдыхаем, на карантине. У нас очень старая. Возможно, там будут какие-то прикольные находки. Я входил пару раз, но я не заснимал. У меня там черми это полно, короче, все такое. Ну, монеток мало, если честно. Так что это был наш последний крайний забросик. Давайте посмотрим, что нам река подарила. В комментариях я напишу, что это за река. Ну вот, короче, парни, здесь такой шмырдяк. Делать здесь особо нечего. Все, всех обнял. Подписывайтесь на мой канал, ставьте палец вверх. До новых встреч. Скоро будет много прикольных видео. Мы с парнями будем ездить по всему Подмосковью, прямо сейчас летом. Ну, после карантина. И бомбить классные видосы для вас.